эркин жана аргасыз термелүүлөр кадимки абалда термелүүчү системалар тынч абалда болот анткени ички күчтөр өз ара компенсацияланган мисалы жип маятнигинде асма жүккө тартылуу күчү жипти керүү күчүнүн аракети менен компенсацияланат термелүүнүн башталышы үчүн маятникти тең салмактуулуктан чыгаруу керек башкача айтканда маятникти жылдыруу үчүн кандайдыр бир иштерди аткаруу керек демек ага энергиянын тиешелүү көлөмүн берүү бул чындыгында көтөрүлүү бийиктигине пропорционалдуу потенциалдык энергия ийилген абалда жүккө тартылуу күчү жана жиптин чыңалуу күчү да таасир этет бирок азыр алар бири бирине бурчта аракеттенип алардын натыйжасы тең салмактуулук абалына багытталган бул күчтүн таасири астында кыймыл ылдамдыгынын жогорулашы менен башталат кинетикалык энергиянын көбөйүшү маятниктин потенциалдык энергиясын азайышынан келип чыгат ал сырттан ага берилген Байкоолордон жана ой жүгүртүүлөрдүн негизинде биз төмөндөгүдөй тыянак чыгарууга тийишпиз биринчиден термелүүлөр тышкы таасирлерден алынган кошумча энергиянын эсебинен башталат экинчиден ички күчтөрдүн өз ара аракетинен улам системада калыбына келтирүүчү күч пайда болсо термелүүлөр болушу мүмкүн ошентип биз эркин термелүүлөрдүн аныктамасына келдик термелүүлөр ички күчтөрдүн таасири астында пайда болсо эркин деп аталат эркин термелүү жыштык менен пайда болот эгерде ал системанын өзүнүн параметрлерине гана көз каранды болсо жана ал табигый жыштык деп аталат бирок ар кандай механикалык процесстер сүрүлүү күчтөрүнүн таасиринен энергия жоготууларына дуушар болот термелүү процесстери да четте калбайт демек дээрлик баардык эркин термелүүлөр эртеби кечпи басаңдайт термелүүлөр басаңда боо үчүн термелүүнү мажбурлоочу мезгилдүү күч менен камсыз кылынган туруктуу тышкы таасир керек мындай термелүүлөрдүн айырмалоочу өзгөчөлүгү кыймылдаткыч күчтүн өзгөрүүсүнүн жыштыгы менен пайда болот мезгил мезгили менен өзгөрүп туруучу тышкы күчтүн таасири астында болгон термелүүлөр аргасыз термелүүлөр деп аталат аргасыз термелүүлөр тышкы күчтүн өзгөрүшү менен бирге башкача айтканда мажбурлоочу күчтүн өзгөрүү жыштыгына барабар жыштык менен пайда болот